Украинская авиация признана одной из худших в мире. Военно-воздушные силы Украины вошли в десятку худших в мире по итогам 2018 года. Они заняли шестую строчку. Рейтинг составило американское издание Уярит Микте. Украинская авиация оказалась в списке из-за устаревшей техники, плохого оборудования и слабой подготовки летчиков отмечают эксперты портала. Они также добавили, что за время конфликта в Донбассе ВВС Украины нападали на мирных жителей, либо их сбивали ополченцы. Издание также пояснило, что украинские самолеты падают и сами по себе. Например, во время учений, антирейтинг возглавили ВВС Сирии, за ними следует авиация Северной Кореи, а за ней, Саудовской Аравии, в пятерку попали мексиканские и пакистанские ВВС. После Украины издание отмечает Иран, Грецию, Китай и Канаду.